Be rational, buddy. Be rational, buddy. Body یعنی دوست، رفیق. Rational یعنی معقول، کسی که منطقی و معقولانه فکر میکنه. Be rational, buddy. یعنی دوست من، رفیق من، معقول باش، منطقی فکر کن. Be rational, buddy. Be rational, buddy. This is a great idea. This is a great idea. Idea یعنی ایده Great یعنی عالی This is یعنی این است This is a great idea یعنی این یک ایده عالی است This is a great idea This is a great idea beg your pardon beg your pardon beg یعنی خواستار بودن و التماس کردن your pardon یعنی پوزش شما beg your pardon یعنی پوزش شما رو خواستارم در واقع خیلی ساده میشه پوزش میخوام عذرخواهی میکنم beg your pardon beg your pardon Behave yourself. Behave yourself. Yourself یعنی خودت. Behave یعنی رفتار کن. Behave yourself یعنی معدب باش. درست رفتار کن. Behave yourself. Behave yourself. Besides all this Besides all this This یعنی این موضوعاتی که دارن در موردش صحبت میکنن Besides یعنی در کنار علاوه بر Besides all this یعنی علاوه بر همه این موضوعاتی که گفته شد یا خیلی ساده علاوه بر اینها Besides all this Besides all this Better to cut it. Better to cut it. Cut یعنی قطع کردن یا بریدن. Better یعنی بهتر. Better to cut it. It اشاره میکنه به اون موضوع یا مشاجره یا دعوایی که در حال رخ داده. Better to cut it یعنی بهتره که موضوع رو یا مشاجره رو تمومش کنیم. Better to cut it. Better to cut it. Birth of his son. Birth of his son. Son یعنی فرزند پسر. Birth یعنی تولد. Birth of his son یعنی تولد پسرش. Birth of his son. Birth of his son. bite your tongue bite your tongue tongue یعنی زبان your یعنی مال تو bite یعنی گاز گرفتن نیش زدن bite your tongue یعنی زبانت رو گاز بگیر این حرف رو نزن bite your tongue bite your tongue Do not bother me anymore. Don't bother me anymore. Anymore یعنی بیش از این. Bother یعنی مزاحم شدن یا اذیت کردن. Do not bother یعنی مزاحم نشو، اذیت نکن. Don't bother me anymore یعنی بیش از این مزاحم من نشو، بیش از این منو اذیت نکن. Don't bother me anymore. Don't bother me anymore. Do not break your word. Don't break your word. word یعنی حرف و سخن یا کلمه break یعنی شکستن Don't break یعنی نشکن your word حرفت رو که در حالت آمیانه و خودمونی میگیم زیر قولت نزن زیر حرفت نزن Don't break your word Don't break your word Broad shouldered broad shouldered shoulder یعنی شانه broad یعنی گسترده و پهن که خیلی آمیانه در فارسی میگیم شانه پهن یا چهار شانه broad shouldered broad shouldered you two just bury the hatchet You two, Just bury the hatchet Bury the hatchet یعنی کینه و دعوا را کنار گذاشتن You two یعنی شما دوتا Just یعنی فقط You two Just bury the hatchet یعنی شما دوتا فقط دعوا و کینه را کنار بگذارید You two Just bury the hatchet You two Just bury the hatchet Business is good. Business is good. Good یعنی خوب و روبه به راه. Business یعنی کسب و کار. Business is good یعنی کسب و کار خوبه ردیفه. Business is good. Business is good. But we have less. But we have less. Less یعنی کمتر. Have یعنی داشتن. We یعنی ما. But یعنی اما. But we have less یعنی اما ما کمتر داریم. But we have less. but we have less. caked with blood caked with blood blood یعنی خون with یعنی با caked یعنی حالت کیک خوش شده caked with blood یعنی مملو از خون خوش شده caked with blood caked with blood Can I try it on? Can I try it on? Try on یعنی پروف کردن یا پوشیدن لباس. Can I یعنی آیا من میتونم؟ Can I try it on یعنی آیا من میتونم اون لباس رو بپوشم یا اون کفش رو بپوشم امتحانش کنم؟ Can I try it on? Can I try it on? Can you hear me Can you hear me Hear یعنی شنیدن. Can you یعنی آیا تو میتونی. Can you hear me یعنی آیا میتونی صدای مرا بشنوی. Can you hear me? Can you hear me? Can you help me? Can you help me? help یعنی کمک کردن can you یعنی آیا تو میتونی can you help me یعنی آیا تو میتوانی به من کمک کنی can you help me can you help me Can you show me? Can you show me? show یعنی نمایش دادن یا نشان دادن can you یعنی آیا تو می توانی can you show me یعنی آیا تو می توانی به من نشون بدی یا آیا می توانید به من نشان دهید can you show me can you show me cautionary signs cautionary signs sign یعنی نشان یا علامت signs یعنی علائم cautionary یعنی هشدار دهنده cautionary signs یعنی علائم هشدار دهنده cautionary signs cautionary signs Come and take it. Come and take it. Take یعنی گرفتن یا برداشتن. Come یعنی آمدن. Come and take it در حالت امری به کار رفته یعنی بیا و بگیرش یا بیا و برش دار. Come and take it. Come and take it. Come and sit with us. Come and sit with us. With us یعنی با ما. Sit یعنی نشستن. Come یعنی بیا. Come and sit with us یعنی بیا و با ما بنشین. بیا و در کنار ما بنشین. Come and sit with us. Come and sit with us. Consider it done. Consider it done. done یعنی انجام شده it اشاره میکنه به اون موضوع consider یعنی در نظر گرفتن consider it done یعنی آن موضوع رو که به من سپردی خیالت راحت باشه انجام میشه consider it done یعنی آن موضوع رو انجام شده بدون consider it done Consider it done. I cooked my own goose. I cooked my own goose. این یک اصطلاح هست یعنی من کار خودم رو خراب کردم. قاز خودم رو پختم. کار خودم رو خراب کردم. I cooked my own goose. I cooked my own goose. Cool your heels for a minute. Cool your heels for a minute. minute یعنی دقیقه heel یعنی پاشنه heels یعنی پاشنه ها cool یعنی سرد کردن خنک کردن Cool your heels یعنی پاشنه هاتون رو خنک کنید. For a minute یعنی یه دقیقه. Cool your heels for a minute یک اصطلاح هست یعنی یه مقدار صبر کنید. یه دقیقه صبر کنید. منتظر باشید. Cool your heels for a minute. Cool your heels for a minute. daylight robbery daylight robbery robbery یعنی دزدی یا سرقت daylight یعنی روز روشن daylight robbery یعنی دزدی در روز روشن daylight robbery daylight robbery Days have passed. Days have passed. Have passed حالت گذشته کامل به کار رفته یعنی سپری شدند گذشتند Days یعنی روزها Days have passed یعنی روزها گذشتند Days have passed Days have passed discharge a debt discharge a debt debt همونطور که دارید میبینید بیش خونده نمیشه debt یعنی قرض discharge یعنی بدهی رو پرداخت کردن در اینجا discharge a debt یعنی بدهی خود را به صورت کامل پرداخت کردن discharge a debt discharge a debt Do it on private. Do it on private. private یعنی محرمانه و خصوصی. Do it یعنی انجامش بده اون کار رو. Do it on private یعنی آن کار رو به طور محرمانه انجام بده. کسی متوجه نشه. Do it on private. Do it on private. Do what you want. Do what you want. Want یعنی خواستن. What یعنی آن چیزی یا چه چیزی. Do what you want یعنی هر کاری که دوست داری بکن. هر کاری که دلت میخواد بکن. Do what you want. Do what you want. Do you know her? Do you know her? Her یعنی اوی معنس Know یعنی دانستن یا شناختن Do you know her? یعنی آیا تو اوی خانوم رو میشناسی؟ Do you know her? Do you know her? Do you know Mori؟ Do you know Mori؟ No یعنی دانستن یا شناختن. Do you know Mori؟ یعنی آیا شما موری رو میشناسی؟ Do you know Mori؟ Do you know Mori؟